Ждем. Кидаю гранату. Вот. Что, что, что, Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. 2층 2층 2층 잡았어요 잡았어요 2층 잡았어요 저 사람 똥물리에요 똥